Яр бойынан қарап тұрам Көрдің мә? Бұлат пұялада бошта егіт болып шағылды, анарсың қыз. Әлбәтті, бұл клипні Тайландта түшірділер бит. Анда шулай. Бір секундта малайдан қыз ясылар. Құяш бата, мен сені сағынам, бек сағынам сезем сенің көзіңнен қойнар яш Булат, бұл кадрны 14-ші тапқыр қабатлайбыз. Жетті қыланырға. Луиз әзір ме? Булат артымнан қабатла. Булат! Сен дә соғынасың мені сағынасың сезім сәлем луиза лулу а сен бу бу бубу бубу руру рара ойлаған шағымны тоям, жүрек қоға Aşkına usime Yuksına usime Kurem oyda sinen yüzüne Göz oldumda Dik yanımda sen yok Şuna özgürlenem Uylarım gel sinen belen Булат, син шәп актер. Төшімдә дә, өнімдә дә, һәр вакытта Хисләр сиңа тарта Тилертәләр инде Яр буеннан карап Так, Мунир, шляпаңны бүтін күшіге көрсетіп берме анда, аяма? Иә Есемісіз, Камиль Марсович. Мина Индиваның клипы бик ғышады, ә. ады. да бірәр әйбәт сценарий язмассыз ма? Болат, болат. Йөз мүн, Булат, йөз мүн. Йөз мүн ол бит зұр ақша, минем ақша ақша юк. Алайса, мүн. мең. мүн мең дә юк. көп күпме ақшаң бар? Бір мүн. Бір мүн? міне Big Chef сценарий Ага. Ага. лулу бубу майкл джексон Муса Жалил. рахмат Камиль марсович рахмат мунир тағын әй әйе Лулу, луиза әйе сен ауыр Уйлаған ойлаған шағыңа olib boramiz. Totarcha, ruscha, misharcha, qitaycha, yaponcha, amerikancha. Sugma. Рамиль Агдеев, Руслан Харисов. Татар Продакшн. Креатив заманча алып баручылар. Шалтыратыгыз 250 101